i t d a t a 韓国人と結婚するって急に言ったからどうだったやっぱり一通り子供にも幸せになってもらいたいしっていうのとえー、ピカチュウです 여보. 밥 먹었어, 그리고? 아니, 여보. 응? 여보라고요. 술 먹었어? 아니요. 저기 드디어 응. 혼인신고 잘 됐어요. 아, 진짜로? 응. 고생했어요, 그리고. 일단은 비행기 예약하고. 응. 비행기 예약부터 하자. 예. 행복해요? 10월에から涙が止まらないです太陽ようになりましたから本当 えどういう意味 그흑기뽕뽕뽕안녕하세요브리코입니다한달반만에자기と会うことができるからちょっと緊張してめっちゃ早起きしました튼ジョったとか言われないかな本当に아이あチャギ私たちはあと何時間だ99時に5시ん후에만날いった なんか緊張するこの11時55分インチョン初に見て誰もいないのここチャギと初めて会ったところだからさあの席でさ5年前にさ出張の時チャギたちが来るのをずっと待ってたなっていう ポンポンポポポポン今回バタバタでビザが出てお土産を泉で買えなかったんでチャギの友達と家族には免税店で買いましたで私今回ちょっとサプライズを準備してるんですよちょっと待ってこの中にあるなんかずっと前にチャギが欲しがってたネクタイがあってこれをね買ってるんですよ

자리에는받았고이마크라저기에만나러가겠습니다그래어스야트메테라피야저기기대일거나기대타라이나

はい。 <laughs>